Jetojmë në kohë relativisht jo të lira dhe nuk guxojmë asësi që të bindemi me idenë se kështu ka qenë shkruar, se kështu duhet se s'mund të bëjmë asgjë. Mund të bëjmë shumë çka. Vazhdimisht reago për çdo lloj padrejtësie që sheh, edhe gjej mënyrë se si ta bësh këtë botë më të mirë për të jetuar dhe më të mirë për t'ua lënë të tjerëve. Të mësohemi, t'iu gëzohemi fitoreve të vogla që na japin energji për t'ardhmen. Andaj, vëre në pah zgjidhjen tënde.